なってましてこれが専用のボトルになるんですけどこれ以外でもあの水筒とかあのこうペットボトルとかそれいうあの蓋がこうキュッてできるものであればもう何でもこう前のサーバーでこうバーッと入れることができましてあの瓶のゴミが出ないような入れ方をして、はい、であのこちらの建物もねあのちょっと面白いんですけど、あのゼロウェイスト運動を取り入れておりまして、まあ、廃材でできてます 使われなくなったあの家具とかを使ってるんですけどこの前の窓ですね、あれがあの廃校になったもうちょっともうやめてしまった小学校のハイスクールの窓をあのリメイクしてあの作った窓ですね、はい、そしてこのシャンデリアも実際ゴミだったあのールも全部シャンデリアに横のタンスとかも全部ねあの実際家で使われてたタンスを